aku dasar ibu dulu. Iya, salam sini. Iya, gue baru dulu. Aku khawatir nih, gue waktu pertumbuhan api. Yang dipotong sana, potong. Semua aset waktu gua deh. Iya. Iya. Iya. Iya.